প্ৰথমতে সংখ্যা পদ্ধতি আমি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিবলৈ ওলাইছোঁ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন বুলি কোৱাৰ দৰে কি আহিব ইয়াতে আমি আহিম যে সংখ্যাবিলাক কি আমি পোৱা সংখ্যাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা আমি যদি চাওঁ যে আমি যিবিলাক সংখ্যা পাওঁ আমি যিবিলাক সংখ্যা আমি দেখা পাওঁ যিবিলাক সংখ্যা আমি ইউজ কৰোঁ এই গোটেই সংখ্যাবিলাকক কি সংখ্যা বুলি কয় ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কয় ৰিয়েল নং মানে কি বাস্তৱ সংখ্যা এই সকলোবোৰ সংখ্যা বাস্তৱ সংখ্যা এতিয়ালৈকে আমি যিবিলাক সংখ্যা ইউজ কৰোঁ যিবিলাক সংখ্যা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সংখ্যাবিলাকক কি সংখ্যা বুলি কয় বাস্তৱ সংখ্যা আৰু এই বাস্তৱ সংখ্যাবিলাকক কি কৰিব পাৰি এটা সংখ্যাৰেখাত ইয়াক বহুৱাব পাৰি আমি যদি এডাল সংখ্যাৰেখা আঁকো এডাল এডাল সংখ্যাৰেখা আৰু এটা যদি আমি সংখ্যাবিলাক বহুৱাওঁ কি হ'ব ইয়াতে জিৰ' হয় জিৰ'ৰ পৰা সোঁহাতে কি প্লাছ আৰু বাওঁতে কি হ'ব বাওঁতে হ'ব minus one minus two minus three এনেকৈ গুচি যাব হয়নে নহয় এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াতে আমি বহু ধৰণৰ সংখ্যা পাইছোঁ কি পাইছোঁ জিৰ' পাইছোঁ ওৱান পাইছোঁ টু পাইছোঁ থ্ৰী পাইছোঁ এইফালে আমি মাইনাছ সংখ্যা পাইছোঁ ইয়াতে যদি আমি আকৌ গুচি যাওঁ কি হ'ব ইয়াতে আমি যদি সৰু সৰু দহটা ভাগ কৰোঁ ইয়াতে দহটা ভাগ হ'ব এনেকৈ দহটাৰ প্ৰথমটো ভাগ ক'ব দহ ভাগেৰে এক দ্বিতীয়টো ভাগ কম দহ ভাগ কৰি দুই ভাগ লৈছোঁ হয়নে নহয় দহ ভাগেৰে দুই এনেকুৱাকৈ ভাগ হৈ যাব হয় নে নহয় গোটেই ভাগবিলাক এনেকৈ ভাগ হৈ যাবনে নাই অৰ্থাৎ কি হ'ব এইটো তোমালোকে চোৱা যে এই যিবিলাক সংখ্যা আমি ইয়াতে পাইছোঁ সংখ্যা দেখাত এই সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত আমি কি আমাক যদি কোনোবাই কয় যে নেচাৰেলি যদি সোধে যে তুমি নাম্বাৰবিলাক মাতা নাম্বাৰবিলাক কোৱা তেতিয়া আমি কি ক'ম যে one two three four five six seven এনেকৈ ক'ম নে নাই নে আমি এনেকৈ ক'ম যে minus one minus two minus three এনেকৈতো নকওঁ নেচাৰেলি আমি কি কওঁ ওৱান টু থ্ৰী বুলি কওঁ এই যিবিলাক সংখ্যা আমি নেচাৰেলি কওঁ এই সংখ্যাবিলাকক এটা ভাগ কৰিছে সেই সংখ্যাবিলাকক আমি কি কওঁ নেচাৰেল সংখ্যা বুলি কওঁ আৰু অসমীয়াত এক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কয় আৰু ইয়াক কিহেৰে দিনত কৰে এনেৰে দিনত কৰে অৰ্থাৎ আমি কি বুলি কওঁ ইয়াক স্বাভাৱিক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা ইয়াক ইংৰাজীত কি বুলি কয় নেচাৰেল সংখ্যা নেচাৰেল নেচাৰেল নং আৰু ইয়াক আমি কিহেৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ এনেৰে আৰু এই সংখ্যাবিলাক কি হ'ব কোনবিলাক সংখ্যা এইবিলাক যে ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আটাইবোৰ সংখ্যা পিছত যিমান সংখ্যা যাব সিমানেই সংখ্যা হৈ থাকিব ইয়াৰ কোনো আপাৰ লিমিট নাই ই যিমান ডাঙৰ হ'লেও হ'ব পাৰে যিমান ডাঙৰ ইয়াৰ কোনো আপাৰ লিমিটটো নাথাকে লোৱাৰ লিমিট থাকে ওৱান অৰ্থাৎ আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হৈছে ওৱান আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি যে কোনো লিমিট নাই ই যিমান হ'লেও হ'ব পাৰে আমি যিমান কম তাতকৈ আৰু ওৱান বেছি আৰু যিমান কম তাতকৈ আৰু ওৱান বেছি এনেকৈ প্লাছ কৰি থাকিলে আমি সংখ্যাবিলাক পাই থাকিম অৰ্থাৎ এইবিলাক হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা অৰ্থাৎ নেচাৰেল নাম্বাৰ দুই নম্বৰত আহিব কি এইবিলাক যদি নেচাৰেল নাম্বাৰ এতিয়া তুমি দেখিবা যে ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ মাতি মাতি এটা সময়ত তুমি টেন পাবা হয়নে নাই টেন পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইয়াতে এটা জিৰ' আহি গ'ল তুমি চোৱা ইয়াতে আগততো ক'তো জিৰ' নাছিল আৰু জিৰ'ৰ ভেলু কিমান ওৱানতকৈ আগত হ'ব লাগিছিল গতিকে আমি অভিয়াছলি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিল কিন্তু জিৰ'টো নেচাৰেল নাম্বাৰত নাহে কাৰণ আমি নেচাৰেলি ইউজে নকৰোঁ গতিকে ইয়াক নেচাৰেল নাম্বাৰত নাহে কিন্তু জিৰ'টো অবিহনে আমি গোটেইবিলাক নাম্বাৰ লিখিবই নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ জিৰ' অবিহনে আমি গোটেই এই যি স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যিবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে এই স্বাভাৱিক সংখ্যা আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা লিখিব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ তুমি দছত জিৰ'টো লাগি গ'ল ঠিক তেনেদৰে হাণ্ড্ৰেডত আৰু দুটা জিৰ' লাগি যাব তেনেকৈ থাউজেণ্ডত লাগিব টু হাণ্ড্ৰেডত লাগিব গতিকে জিৰ'ৰ প্ৰয়োজন প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে হ'ব গতিকে জিৰ'ৰ ভেলু বহুত আমি যে কওঁ যে জিৰ'ৰ ভেলুৱে নাই অৰিজিনেলি জিৰ'ৰ ভেলু বহুত বেছি আচ্ছা গতিকে এই জিৰ'টো অবিহনে ইয়াক আমি বনাবই নোৱাৰোঁ আৰু ই পূৰ্ণ নহয় জিৰ' অবিহনে নাম্বাৰক আমি পূৰ্ণ কৰিবই নোৱাৰোঁ জিৰ' ইয়াতে ৰখি যাব লাগিব নাইনৰ পিছত আমি লিখিবই নোৱাৰিম গতিকে এই জিৰ'টো জিৰ'টোক ধৰি বাকী গোটেইবিলাক সংখ্যা জিৰ'টো যদি ইয়াৰ লগত প্লাছ হৈ যায় এই সংখ্যাবিলাকক কি বুলি ক'ম স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত যেতিয়া জিৰ'টো আহি যাব এই আটাইবোৰ সংখ্যা কি বুলি ক'ম যে সেইবিলাক হৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ইংৰাজীত আকৌ হ'ল নাম্বাৰ আৰু এইটোক ডব্লিউ ডি ডিনত কৰোঁ অৰ্থাৎ কি পূৰ্ণ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ইয়াক কি বুলি ক'ম হোল নাম্বাৰ হোল নাম্বাৰ আৰু ইয়াক ডব্লিউ ৰে ডিনট কৰোঁ আৰু কোনবিলাক সংখ্যা যে জিৰ'টো অনলি প্লাছ হ'ব স্বাভাৱিক সংখ্যা কি সংখ্যাকেইটাৰ লগত জিৰ'টো প্লাছ হ'ব অৰ্থাৎ কি জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এইবিলাক অৰ্থাৎ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত কি যোগ হৈছে প্লাছ জিৰ' স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত জিৰ'টো এড কৰিলে তুমি পূৰ্ণ সংখ্যা পাবা এতিয়া এই দুটাৰ মাজত যদি পাৰ্থক্য সোধে তুমি কেনেকৈ ক'বা যে কি আটাইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'বনে নহয় কাৰণ কিয় জিৰ'টো পূৰ্ণ সংখ্যা কিন্তু স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় কিন্তু আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা কি পূৰ্ণ সংখ্যা কাৰণ তুমি যদি চোৱা ওৱান টু থ্ৰী এইবিলাক আছে গতিকে আটাইবোৰ ওৱান টু থ্ৰী এইবিলাক ক'ত আছে পূৰ্ণ সংখ্যাটো আছে গতিকে আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাই কি সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা হয়নে নহয় কিন্তু সকলো পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'বনে নহয় এতিয়া তুমি দেখিলা যে আমি লিখি গ'লোঁ বাৰু জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এইবিলাক লিখিলোঁ এতিয়া তুমি দেখিলা জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী আহি গ'ল কিন্তু এইফালে কি দেখিছা এইফালে যদি এখন প্লাছৰ দুনিয়া আছে এইফালে এখন মাইনাছৰো দুনিয়া আছে এই মাইনাছৰ দুনিয়াখন আহিছে নেকি ইয়াতে এই সংখ্যা দুটাত আছে নেকি নাই গতিকে মাইনাছ সংখ্যাবিলাক ক'ত আহিব গতিকে মাইনাছকে ধৰি আটাইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা আমি এটা নতুনকৈ ভাগ কৰিছোঁ আৰু এই ভাগটোৰ নাম হৈছে কি অখণ্ড সংখ্যা বা ইণ্টেজাৰ অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা কোনবিলাক অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা বা ইণ্টেজাৰ ইণ্টেজাৰ আৰু ইয়াক আমি কিহেৰে দিনত কৰিছোঁ ইয়াক কিন্তু আমি জেদেৰে দিনত কৰিছোঁ মনত ৰাখিবা এতিয়া নেচাৰেলৰ পৰা এন আহিছিল ডব্লিউৰ পৰা হোল নাম্বাৰৰ পৰা ডুবলৈ আহিছিল কিন্তু ইণ্টেজাৰক জেদেৰে বুজাইছোঁ কিয় বুজাইছোঁ এইটো আমি পাছত বুজাম তোমালোকক যে আই ডি আমি বেলেগ এটা দিনত কৰোঁ আই ডি কি দিনত কৰোঁ আই ডি কিহক বুজাওঁ ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰক বুজাওঁ সেইকাৰণে আমি ডাবলটো হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি জেদেৰে বুজাইছোঁ ঠিক আছে ইয়াতে কি এড হৈছে ইয়াতে এড হৈছে কি পুৰণা সংখ্যাই কিন্তু ইয়াতে নতুনকৈ এটা এড হৈছে সেইটো কি এড হৈছে মাইনাছ অৰ্থাৎ নিগেটিভ নাম্বাৰ এড হৈছে নিগেটিভ নাম্বাৰ নতুনকৈ নিগেটিভ নাম্বাৰ অৰ্থাৎ কি জেডত কোনবিলাক থাকিব মাইনাছ ওৱান হ'ব মাইনাছ টু হ'ব জিৰ' হ'ব ওৱানো হ'ব টুও হ'ব এই আটাইবোৰ সংখ্যা কি বুলি কৈছোঁ ইণ্টেজাৰ অৰ্থাৎ অখণ্ড সংখ্যা বুলি কৈছোঁ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া আমি অখণ্ড সংখ্যা পালোঁ পূৰ্ণ সংখ্যা পালোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যা পালোঁ আটাইবোৰ সংখ্যা আহিল তোমালোকে যদি অনুমান কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যে আমি আটাইবোৰ সংখ্যাটো আনিলোঁ ইয়াতে কিন্তু তোমালোকে চোৱা ধৰি লোৱা তুমি কালি এটুকুৰা পিজ্জা আনিলা ধৰি লোৱা এটুকুৰা পিজ্জা আনিছা তুমি এটা পিজ্জা হয় পিজ্জাটো ঘৰত আনিছা আনি কি কৰিছা তোমালোকে পিজ্জাটো ভগাই খাবা নিশ্চয় দুজন তিনিজন মানুহ থাকে সকলোৰে কাৰণে এটা এটা পিজ্জা আনা নাই ডাঙৰ পিজ্জা আনিছা গতিকে কি ধৰি লোৱা পিজ্জাটোত ট'টেল কেইটা ভাগ আছে চাৰিটা ভাগ কৰি থোৱা আছে তুমি পিজ্জাটোত কি কৰিলা এটা ভাগ খাই দিলা ধৰি লোৱা এটা ভাগ খাই দিলা তোমাক সুধিলে মায়ে যে তুমি এই পিজ্জাটোত কেইটা ভাগ খালা তুমি কি ক'বা যে মই পিজ্জাটো কি ভাগ খাইছোঁ এক ভাগ খাইছোঁ কিমানৰ এক ভাগ খাইছ মায়ে যদি সোধে তোমাক কিমানৰ এক ভাগ কিমান ভাগ কৰা আছে তুমি তেতিয়া কি ক'বা যে মই চাৰিভাগৰ মই এক ভাগ খাইছোঁ এক ভাগ খাই দিছোঁ অৰ্থাৎ চাৰিভাগৰ এক ভাগ গতিকে এনেকুৱা সংখ্যাবিলাক কেনেকৈ বুজাবা স্বাভাৱিক সংখ্যা সংখ্যাটোতো বুজাব নোৱাৰি পূৰ্ণ সংখ্যাটো বুজাব নোৱাৰি অখণ্ড সংখ্যাটো বুজাব নোৱাৰি এই চাৰিভাগেৰে এক দুই ভাগেৰে এক এইবিলাক কেনেকৈ বুজাবা তুমি এইবিলাক বুজোৱাৰ কাৰণে এই যি ভগ্নাংশ আহিব এই ভগ্নাংশবিলাকক কি বুলি ক'ম আমি এইবিলাকক কমে পৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ ৰেচনেল নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ ইয়াৰ পাছত কি আহিব ৰেচনেল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ কি পৰিমেয় সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা ৰেচনেল নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু ইয়াক আমি কিহেৰে বুজাওঁ ইয়াক বুজাওঁ আমি কিউৰে ৰেচনেল নাম্বাৰ কোনবিলাক দুই ভাগেৰ একো হ'ব তিনি ভাগেৰ একো হ'ব ওৱানটো ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব টুটো ৰেচনেল নাম্বাৰ আহিব থ্ৰীটো এতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰা যে মই ওৱানটো কিয় ৰেচনেল নাম্বাৰ ক'লোঁ টুটোক কিয় ৰেচনেল নাম্বাৰ ক'লোঁ আচ্ছা এই বিষয়ে আমি অকণমান দেৰিকৈ যেতিয়া ৰেচনেল নাম্বাৰৰ বিষয়ে ডিটেইলছত পঢ়িম তেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া জানি থোৱা যে পৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক এই আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাও পৰিমেয় সংখ্যাত আছে পূৰ্ণ সংখ্যাও পৰিমেয় সংখ্যাত আছে অখণ্ড সংখ্যাবিলাকো পৰিমেয় সংখ্যাত আছে আৰু তোৰ তাৰোপৰি কোনবিলাক আহিছে ফ্ৰেকশ্যনবিলাক অৰ্থাৎ ভগ্নাংশবিলাক আহিছে এইবিলাক আমি কি বুলি ক'ম ভগ্নাংশ আৰু ভগ্নাংশ আমি ইংৰাজীত ক'ম ফ্ৰেকশ্যন অৰ্থাৎ ভগ্নাংশটো ইয়াৰ লগত এড হৈছে বুজিলে নাই আচ্ছা ইয়াৰ পাছত আহিব অপৰিমেয় সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক যিবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা নহয় সেইবিলাক অপৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছ অলপ দেৰিকৈ যেতিয়া আমি অপৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে পঢ়িম তেতিয়া আমি পঢ়ি ল'ম ঠিক আছে অপৰিমেয় সংখ্যা আমি আইৰে ডিনোট কৰোঁ অপৰিমেয় সংখ্যা ই আছেনে ন ইয়াক আমি আইৰে দিনত কৰোঁ আচ্ছা অপৰিমেয় সংখ্যা বিষয়ে আমি পিছত পঢ়িম কিন্তু তোমালোকে চাবা ইটো বেলেগ বস্তু অপৰিমেয় সংখ্যা বেলেগ বস্তু তোমালোকে দেখিলা যে এই যিবিলাক আমি এতিয়ালৈকে সংখ্যা পালোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা বা পৰিমেয় বা অপৰিমেয় এই আটাইবোৰ সংখ্যা কি ৰিয়েল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ এইবিলাক আমি দেখা পাওঁ বাস্তৱ সংখ্যা আমাৰ ইউজ হয় এইবিলাক বাস্তৱত ইউজ হয় আমি ইয়াক ইউজ কৰোঁ আজিৰ দিনত গতিকে এই আটাইবোৰ কি বাস্তৱ সংখ্যা এতিয়া কি ৰিয়েল নাম্বাৰতে আটাইবোৰ সংখ্যা আছে স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা অখণ্ড পৰিমেয় অপৰিমেয় চব ৰিয়েল নাম্বাৰ অলতাই যদি ধৰোঁ পৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক পৰিমেয় সংখ্যাৰ ভিতৰত স্বাভাৱিকো থাকিব পূৰ্ণ থাকিব অখণ্ড থাকিব তাৰ ওপৰত কি থাকিব ভগ্নাংশ অখণ্ড সংখ্যাত কোনবিলাক থাকিব অখণ্ড সংখ্যাত কোনবিলাক থাকিব যে স্বাভাৱিক সংখ্যাও থাকিব পূৰ্ণ সংখ্যাও থাকিব তাৰ ওপৰত নিগেটিভ নাম্বাৰ থাকিব ঠিক তেনেদৰে পূৰ্ণ সংখ্যাত কি থাকিব যে আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব তাৰোপৰি কি থাকিব যে এই যি জিৰ'টো আছে এই জিৰ'টো নতুনকৈ আহিব আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবিলাক যে স্বাভাৱিক সংখ্যা এইবিলাক যিবিলাক সংখ্যা আমি স্বাভাৱিকতে ইউজ কৰোঁ আমাৰ সাধাৰণতে নাম্বাৰ বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ যি আহে সেই সংখ্যাবিলাকক আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কওঁ নাম্বাৰ বুলি ক'লে তোমালোকৰ মনত কি আহে যে ওৱান টু থ্ৰী এইবিলাক আহে গতিকে এইবিলাক হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা এই পাঠটোত মূলত আমি পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু পৰিমেয় সংখ্যানো কি এই বিষয়ে আমি একেবাৰে ডিটেইলছত জানিবলৈ যত্ন কৰিম পৰিমেয় সংখ্যাক আমি আগতেই কৈছোঁ যে পৰিমেয় সংখ্যা কি কিউৰে বুজোৱা হয় আৰু ইয়াক কি বুলি কয় ইংৰাজীত ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি কয় প্ৰথমে এইটো কথা আমি সকলোৱে জানো প্ৰথমতে পৰিমেয় সংখ্যা কাক বোলে পৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক আমি অলপ আগতে কৈছোঁ যে পৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক দুই বেগেৰে এক চাৰি বেগেৰে এই ভগ্নাংশবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ কি জীৱৰ সংখ্যাক আমি ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ জীৱৰ সংখ্যাক আমি ভগ্নাংশত লিখিব পাৰোঁ সেই সংখ্যাবিলাকক কি বুলি ক'ম পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'ম গতিকে কোনবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা যদি মোক কোৱা যায় যে পৰিমেয় সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে ইয়াৰ সংখ্যাটো কেনেকৈ দিম আমি জীৱৰ সংখ্যা জীৱৰ সংখ্যাক আমি যিবোৰ সংখ্যাক আমি ভগ্নাংশত ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ যেনে সংখ্যাবোৰক সংখ্যাবোৰক পৰিমেয় সংখ্যাবোৰে পৰিমেয় সংখ্যা বোলে সংখ্যা বোলে এতিয়া প্ৰথম কথা যিবোৰ সংখ্যাক আমি ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তেনে সংখ্যাবোৰক পৰিমেয় সংখ্যা বোলে প্ৰথম কথা আমি এই কথাটো গম পালোঁ যে যিবোৰ সংখ্যাক আমি কি কৰিম ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিম ভগ্নাংশ মানে কি প্ৰথম কথা ইয়াৰে একেবাৰে ৰূপটো হৈছে কি ভগ্নাংশ মানে কি অৰ্থাৎ পি বাই কিউত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ পি বাই কিউৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কথা হৈছে কি যদি আমি ভগ্নাংশতে প্ৰকাশ কৰোঁ আৰু পি বাই কিউতে প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পি বাই কিউ এটা চৰ্ত আছে ইয়াতে কি আছে যে q not is equal zero' কিউটো কি হ'ব নোৱাৰে জিৰ' হ'ব নোৱাৰে কিয় হ'ব নোৱাৰে কিউ জিৰ' হ'লে কি হ'ব প্ৰথম এইটো কথা জানিব লাগিব যে কিউ জিৰ' হ'লে কি হ'ব তোমালোকৰ যদি এটা ভগ্নাংশ লোৱা আৰু জিৰ'টো যদি ইয়াতে থাকে জিৰ' ভাগে টুই ইয়াৰ অৰ্থটো কি প্ৰথমতে তোমালোকে ভাবি লোৱা যে দুই ভাগেৰে এক কি বস্তু দুই ভাগেৰে এক এটা ভগ্নাংশ হয় হয়নে নহয় এই ভগ্নাংশটো কি বস্তু যিকোনো বস্তু এটা যদি এটা বস্তু লওঁ আমি আৰু বস্তুটোক যদি কি কৰোঁ দুই ভাগ কৰোঁ দুই ভাগ কৰি যদি ইয়াক এক ভাগ লওঁ এইটো কি বুলি কয় দুই ভাগেৰ এক হয়নে নহয় এইটো হ'ল দুই ভাগেৰে এক কিন্তু যদি জিৰ' ভাগে দুই কৰিব লাগে যিকোনো বস্তু এটাক তুমি জিৰ' জিৰ' অংশত ভাগ কৰিব পাৰিবা নেকি ই কমচে কম এটা ভাগ হ'বই কমচে কম এটা ভাগ হ'ব এক কোনো কাৰণত তুমি জিৰ'ত ভাগ কৰিব নোৱাৰা ই জিৰ'ত ভাগ হ'বই নোৱাৰে যিকোনো ভগ্নাংশ এটা সেইকাৰণে আমি জিৰ' ভাগে এইটো সম্ভৱেই নহয় আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ q not is equal zero' কিউটো জিৰ' হ'ব নোৱাৰে জীৱৰ সংখ্যাক আমি ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তেনে সংখ্যাবোৰক পৰিমাণ সংখ্যা বোলে কিন্তু কি অৰ্থাৎ আমি লিখিম যে অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ পি বাই কিউত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ বাট কিউ ইজ কি not q not is zero' কিউটো জিৰ' হ'ব নোৱাৰে প্ৰথম কথা কিউটো জিৰ' হ'ব নোৱাৰে এক যদি ইংলিছত লিখোঁ আমি কি লিখিম number which can be represent as a fraction or in the form of p by q but q not is equal zero' তেনে সংখ্যাবোৰক কি বুলি ক'ম যে পৰিমেয় সংখ্যা বা ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি ক'ম প্ৰথমটো কথা এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যা কাক বুলি প্ৰথমতে তোমালোকৰ মোটামুটি এটা ভাৱ হৈ গৈছে হয়নে নহয় এতিয়া আমি আহোঁ যে পৰিমেয় সংখ্যাবিলাক কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম কোনবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা তোমালোকৰ যদি ধৰা যে কি পি বাই কিউত লিখিব পাৰোঁ পি বাই কিউত কোনবিলাক সংখ্যা লিখিব পাৰোঁ তোমালোকে ধৰি লোৱা মই প্ৰথমতে দিছোঁ যে সকলো ধৰণৰ ভগ্নাংশ ইয়াতে হ'ব য'ত তৰৰটো কি হ'ব হৰটো কোনোদিন কি হ'ব নোৱাৰে পি বাই কিউ আছিল নে নাছিল মেইন ৰূপটো কি আছিল পি বাই কিউ গতিকে কিউটোতো জিৰ' হ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ কিউটো কি বুলি কয় হৰ বুলি কয় আৰু হৰটো কোনোদিন কি হ'ব নোৱাৰে জিৰ' হ'ব নোৱাৰে বাকী যিকোনো ভগ্নাংশ হ'ব পাৰে যেনে মই আগলৰ আগতে কৈছোঁ যে দুইটো তিনিটো এইবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কৈছোঁ কিয় কৈছোঁ অৰিজিনেলি কি হয় দুই দুইক যদি আমি লিখোঁ দুই ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ দুই ভগ্নাংশত কি হ'ব টু বাই ওৱান অৰ্থাৎ একো নাই মানে তোৰ এটা কি আছে ওৱান আছে আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি কৈছোঁ পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কৈছোঁ আৰু ইয়াক সেইকাৰণে আমি পি বাই কিউত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ গতিকে পি বাই কিউত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে দুই টু তিনি টু সকলো ধৰণৰ কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে জিৰ'টো কি হ'ব জিৰ'টো পৰিমেয় সংখ্যা হ'বনে নহয় জিৰ'টো পৰিমেয় সংখ্যা হ'বনে নহয় আৰু এইটো নৱমমান শ্ৰেণীত কুৱেশ্যনতো আছে যে জিৰ'টো পৰিমাণ সংখ্যা হয় নে নহয় এতিয়া প্ৰথম কথা যদি আমি এটা ভগ্নাংশ লওঁ যে কি দুই জিৰ' আমাকতো ইয়াতে কোৱা নাই যে পি জিৰ' হ'ব নালাগে বুলিতো কোৱা নাই পি টু টু জিৰ' হ'ব পাৰে গতিকে পি টু জিৰ' লৈছোঁ কিউ টু টু লৈছোঁ গতিকে টু দি জিৰ'ক ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব জিৰ' হ'ব হয়নে নহয় টু দি জিৰ'ক ডিভাইড কৰিলে জিৰ' হ'ব গতিকে জিৰ'টো কি এইটো ইয়াৰ চৰ্তটো মানি লৈছে কি চৰ্ত মানি লৈছে জীৱন সংখ্যাক আমি ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তেনে সংখ্যাবোৰক কৰিম ই এটা ভগ্নাংশ দুইভাগেৰ জিৰ' দুইভাগেৰ শূন্য এটা ভগ্নাংশ গতিকে ই এটা পৰিমেয় সংখ্যা আৰু কি কৈছিল অৰ্থাৎ পি বাই কিউ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ মই পি বাই পি হৈছে জিৰ' আৰু কিউ হৈছে টু গতিকে কি হৈছে কিন্তু q not is equal zero' গতিকে কিউটো কোনো কাৰণত জিৰ' হোৱা নাই হৈছে নেকি কিউটো কিউটো জিৰ' হোৱা নাই গতিকে ই কি হ'ব পি বাই কিউ ই এটা কি পৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া তোমালোকৰ কি আহিব পাৰে যে যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ মাজত এটা পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াব দিব পাৰে যিকোনো দুটা সংখ্যা প্ৰথম এইটো কথা তোমালোকে জানি লোৱা ভাল যে যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ মাজত অসংখ্য সংখ্যক পৰিমেয় সংখ্যা থাকে অসংখ্য সংখ্যক এটা দুটা নহয় অগণন পৰিমেয় সংখ্যা থাকে যেনে ধৰি লোৱা সৰু কথা টু আৰু থ্ৰী টু আৰু থ্ৰী টু আৰু থ্ৰীৰ মাজত কিমান পৰিমেয় সংখ্যা পাম প্ৰথম কথা তোমালোকৰ প্ৰথম দৃষ্টিত আহিব পাৰে যে টু আৰু থ্ৰীৰ মাজততো কোনো সংখ্যাই নাই টু আৰু থ্ৰীৰ মাজত কিবা সংখ্যা আছে নেকি টুৰ পাছতে থ্ৰী পাওঁ গতিকে ইয়াৰ মাজততো কোনো সংখ্যাই নাই কিন্তু নহয় ইয়াৰ মাজত বহুত পৰিমাণ সংখ্যা আছে কেনেকৈ আমি ইয়াক নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব টু আৰু থ্ৰীৰ মাজত পৰিমাণ সংখ্যা নিৰ্ণয় কেনেকৈ কৰিম তাৰ কাৰণে আটাইতকৈ সহজ উপায় কি ইয়াৰে সহজ উপায় এইটোৱে যে তোমালোকৰ কাৰণে দুটা পদ্ধতি মই দিছোঁ দুটা পদ্ধতি তোমালোকে কৰিব পাৰা যেনে টু আৰু থ্ৰীৰ মাজৰ প্ৰথমতে পৰিমাণ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিম কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমতে তুমি কি কৰা ইয়াৰ গড় উলিওৱা গড় কেনেকৈ উলিয়া টু এণ্ড থ্ৰী ইয়াৰ গড় মানে কি যিকোনো দুটা বস্তুৰ গড় মানে কি গড়টো তোমালোকে নিৰ্ণয় কৰি পাইছা গড় এভাৰেজটো উলিয়াই উলিয়াই পাইছা তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাটো এভাৰেজ উলিয়াই দুটা সংখ্যাৰ মাজত এভাৰেজ কি বস্তু দুটা সংখ্যাৰ মাজত এভাৰেজ এইটো বস্তু যে সেই দুটাৰ মাজত যিটো এভাৰেজ ওলব তাৰ মাজত লাইন কৰে তাৰ মাজত থাকে যিকোনো দুটা যেনে তোমালোকে এটা ছাবজেক্টত ফিফটি নম্বৰ পাইছা আৰু এটা ছাবজেক্টত তোমালোকে কিমান পাইছা ছিক্সটি নম্বৰ পাইছা হয়নে নহয় গতিকে মই যদি ইয়াৰ এভাৰেজ উলিয়াওঁ কেনেকৈ উলিয়াম fifty plus sixty by two হয়নে নহয় গতিকে ফিফটি প্লাছ ছিক্সটি কিমান হ'ব one one ten by two is equal কিমান ফিফটি ফাইভ অৰ্থাৎ এই ফিফটি ফাইভটো ফিফটিতকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু ছিক্সটিতকৈ সৰু হ'ব ইয়াৰ মাজত থাকিব ফিফটি আৰু ছিক্সটিৰ মাজত থাকিব গতিকে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হ'ব হয়নে নহয় ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হ'ব গতিকে আমি যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ মাজত কেনেকৈ ওলাম যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ সংখ্যা ওলাব লাগিলে আমি কি কৰিম টু প্লাছ থ্ৰী বাই কি হ'ব টু গতিকে ফাইভ বাই টু জোকাৰ টু পইণ্ট ফাইভ হয়নে নহয় এইটো এটা পৰিমাণ সংখ্যা টু আৰু থ্ৰীৰ মাজৰ পৰিমেয় সংখ্যা কি টু পইণ্ট ফাইভ নিশ্চয় আমি এটা সংখ্যা পালোঁ টু পইণ্ট ফাইভ এটা পৰিমেয় সংখ্যা পালোঁ এতিয়া তোমালোকে যদি মই টু আৰু থ্ৰীৰ মাজৰ বহুতটা পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াব লাগে বহুতটাতো উলিয়াব দিব পাৰে এটা দুটাৰ কথা নাহে ইয়াতে বহুতকেইটা পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াব দিব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ কৰিম বহুকেইটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ মাজত কেনেকৈ উলিয়াম টু আৰু থ্ৰীৰ মাজৰ পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াম প্ৰথমতে তোমাৰ চাই ল'বা টু আৰু ঠিক আছে টু আৰু থ্ৰীকে লৈছোঁ টু আৰু থ্ৰীৰ প্ৰথমটো পৰিমাণ সংখ্যা ওলাম two plus three by two যোগাল ফাইভ বাই টু আমি ইয়াক ভগ্নাংশত থৈ দিব পাৰোঁ ই এটা পৰিমাণ সংখ্যা হ'ল টু আৰু থ্ৰীৰ মাজত দুই নম্বৰ তুমি কি আহিব পাৰা আমি ইয়াতে যি আছিলে টু আৰু থ্ৰীৰ মাজত এইটো আছিলে এতিয়া যদি আমি ইয়াত সংখ্যাৰেখাত লিখোঁ সংখ্যাৰেখা এটা যদি বনাওঁ তোমালোকে দেখিবা টু আৰু থ্ৰীৰ মাজত সংখ্যাৰেখা এটা যদি ওলাওঁ কি হ'ব তোমালোকে চাবা যে মই ধৰি ল'লোঁ ইয়াতে টু আছে আৰু ইয়াতে কি আছে থ্ৰী আছে টু আৰু থ্ৰীৰ মাজত এটা পৰিমাণ সংখ্যা লৈছোঁ কিমান ফাইভ বাই টু হয় এটা পৰিমাণ সংখ্যা পালোঁ টু আৰু থ্ৰীৰ মাজত এটা পৰিমাণ সংখ্যা ফাইভ বাই টু পালোঁ এতিয়া তোমাৰ নেক্সটটো কেনেকৈ ওলাম তুমি এই দুটাৰ উলিয়াও এইবাৰ এই দুটাৰ এভাৰেজ উলিয়াও টু আৰু টু বাই ফাইভৰ ফাইভ বাই টুৰ প্ৰথমতে টু আৰু ইয়াক প্লাছ কৰা আৰু তাৰপাছত কি কৰা দুইৰে ডিভাইড কৰা কি হ'ব যদি এইটো কৰোঁ two plus five by two হয়নে নহয় ফাইভ বাই টু কিমান হ'ব বাই টু টুৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব নহয় ন গতিকে ওপৰত কিমান হ'ব তুমি ওপৰত যদি কৰা এই দুটা কৰি প্ৰথমতে এই দুটা কৰিব লাগিব এই দুটা হৰ দুটা মিলাই ল'লে কি হ'ব টু হ'ব আৰু ইয়াতে হ'ব four plus five by two সমান কিমান হ'ব nine by two by two nine by two এইটো কি হ'ব এইটো ইকনমিৰ তলত ওৱান আছে গতিকে এইটো কি হয় ইনটো হ'লে ওলটাই যায় টু বাই ওৱান এইটো নাইন বাই ফ'ৰ গতিকে এইবাৰ নাইন বাই ফ'ৰ পালোঁ ইয়াত ক'ত আছে ইয়াতে নাইন বাই ফ'ৰ এইবাৰ কি কৰিব পাৰা তোমালোকে এই দুটাৰ মাজত এভাৰেজ উলিয়াব পাৰা তাৰপাছত এই দুটাৰ মাজত এভাৰেজ উলিয়াব পাৰা তাৰপাছত ইয়াতে এটা সংখ্যা ওলাব ইয়াতে এটা সংখ্যা ওলাব এনেকৈ এনেকৈ কি হ'ব ইয়াৰ মাজত এভাৰেজ ওলালে তুমি দেখিবা যে টু আৰু থ্ৰীৰ মাজতে আটাইবোৰ সংখ্যা লাই কৰিব অৰ্থাৎ এনেকৈ তুমি কি কৰিবা এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা অসংখ্য সংখ্যা সংখ্যা উলিয়াব পাৰিবা আৰু দুই নম্বৰ প্ৰচেছ তোমালোকে এটা ল'ব পাৰা আটাইতকৈ সহজ প্ৰচেছ সেইটো কি প্ৰচেছ যে তোমালোকে দুই আৰু তিনিৰ দুই আৰু তিনি আচ্ছা দুই আৰু তিনিক আমি প্ৰথমতে ভগ্নাংশত লিখিলোঁ ভগ্নাংশত লিখিলে কি হ'ব টু বাই ওৱান আৰু কি হ'ব থ্ৰী বাই ওৱান হয় নে নহয় এনেকৈ হ'ব নে নাই এতিয়া তোমালোকে কি কৰা কেইটা ওলাব দিছে যদি তোমালোকক পাঁচটা লাগে তুমি এইটোক লগত ছয় ইনটু কৰা দহটাৰ লগতে ছিক্স ছিক্স ইনটু কৰি দিয়া আমি জানো যে সমান ভগ্নাংশ কাক কয় যিকোনো এটা সমান ভগ্নাংশটো হ'ব পাৰে দুই ভাগেৰে কৰি যদি সমান ভগ্নাংশ হয় কি হ'ব ইয়াৰ যদি হৰ আৰু লবৰ লগত আমি একে সংখ্যা পূৰণ কৰোঁ দহটাৰ লগত তেতিয়াহ'লে ই সমান ভগ্নাংশ হৈ থাকে অৰ্থাৎ এইটোৰ সমান ভগ্নাংশ হৈ থাকে অৰ্থাৎ এইটোৰ যদি সমান ভগ্নাংশ এটা লওঁ আমি কি হ'ব দুৰ্ভাগ্যৰ এ পূৰণ আমি কি কৰোঁ হৰ আৰু লগৰ লগত সমান ইনটো কৰোঁ সমান ইনটো কৰিলে কিমান হ'ব ওৱান ইনটু ছিক্স কৰি দিলোঁ ধৰি লোৱা ছিক্স টু গুণ টুৱেল্ভ ছিক্স টু গুণ ছিক্স ছিক্স বাই টুৱেল্ভ হ'ল এইটো এইটোৰ সমান ভগ্নাংশত থাকিল আৰু কি হ'ল three by one is equal three one into এইটোৰ লগত আমি ছিক্স কৰোঁ কৰিলে কিমান হ'ব তোমালোকৰ এই দুটা ভগ্নাংশ কি থাকিল দুটা ভগ্নাংশ সমান ভগ্নাংশ হ'ল হয়নে নহয় নে এইখিনিত কিবা অসুবিধা আছে তোমালোকৰ এইখিনিতো একেবাৰে সমান ভগ্নাংশ হৈ গ'ল দুটা যে ছিক্স ভাগে টুৱেল্ভ এতিয়া তোমাৰ কি কৰবা এই দুটাৰ মাজততো তুমি অসংখ্য কি অসংখ্য নহয় এই দুটাৰ মাজতটো তুমি কি পাবা ভগ্নাংশ পাই যাবা আৰু সহজত কি কি ভগ্নাংশ পাবা ইয়াৰ এই দুটাৰ মাজত ভগ্নাংশ পাবা six thirteen six fourteen six fifteen six sixteen six seventeen আৰু ছিক্স এইটিনটোত লিখাই আছে গতিকে এইকেইটা তোমালোকৰ ভগ্নাংশ পালা গতিকে আমি কি কৰোঁ দুই আৰু তিনিৰ মাজত এইকেইটা সংখ্যা পালোঁ নে নাই দুই আৰু তিনিৰ মাজত এইকেইটা সংখ্যা পালোঁ হয় নে নহয় গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এইকেইটা সংখ্যা কি কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ তুমি দুটা সংখ্যাৰ মাজত কি কৰিব পাৰা পৰিমেয় সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰা যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ মাজত পৰিমেয় সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰা তুমি যিমান সংখ্যা নহওক কিয় ইয়াৰ মাজত পৰিমেয় সংখ্যা তোমালোকৰ ওলাই যাব এতিয়া ধৰি ধৰিলোঁ আৰু ভগ্নাংশ আমি এটা লৈ লওঁ এইবাৰ আমি অলপ ডাঙৰ ভগ্নাংশ লৈ লওঁ তোমালোকক কোনটো সহজ পদ্ধতি মে বি এইটো সহজ পদ্ধতি হ'ব যদি আমি হৰটো মিলাই লওঁ হৰটো যদি দটাৰে একে কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো বেছি সহজ হ'ব হৰটো একে কৰিবলৈ হয়নে নহয় এতিয়া ধৰি লোৱা তোমালোকক এটা ভগ্নাংশ দিয়া আছে কি আছে ধৰি ল'লোঁ চাৰি ভাগে ওৱান আৰু তিনি ভাগেৰ চাৰি এই দুটা ভগ্নাংশ আছে এই দুটা ভগ্নাংশৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিব পাৰে পৰিমাহ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিবা এই দুটাৰ মাজৰ পৰা পৰিমাহ সংখ্যা কেনেকৈ উলিয়াবা তোমালোকে প্ৰথম কথা এই দুটাৰ মাজত এটা হ'লে এইটো পদ্ধতি এটা এইটো পদ্ধতি আৰু এইটোত মই কৰি দিয়া নাই এইটো তোমালোকৰ সেইটো টান পাব পাৰা গতিকে কৰি চাবা যোনটোত যদি এইটো সহজ পাওঁ মই এইটোত কৰি দিম বাৰু তোমালোকক তোমালোকৰ প্ৰথমতে চোৱা চাৰি ভাগে এক আৰু তিনি ভাগে চাৰি আছে গতিকে চাৰি ভাগে এক আৰু তিনি ভাগে চাৰিৰ আমি কি কৰিম প্ৰথমতে ইয়াৰে আমি কি কৰিম এলচিয়াম ল'ম এলচিয়াম মানে কি গসাগু উলিয়াম গসাগুনে লসাগু কি বস্তু আছিলে এইটো মনত আছে নে নাই এইটো চাৰি আৰু তিনিৰ কি ল'ম আমি চাৰি আৰু তিনিৰ কি ল'ম প্ৰথমতে আমি কি ল'ম চাৰি আৰু তিনি দটাৰে আমি কি ক'ম চাৰি চাবা এইটো কি বস্তু মনত পেলাবাচোন চাৰি ভাগেৰ এক আৰু তিনি ভাগে চাৰি কি বস্তু এইটো চাৰি ভাগেৰ এক আৰু তিনি ভাগে চাৰি আমি কি কৰিম তোমালোকে একেবাৰে লখাগু অসাগু একো মনত ৰাখিব নালাগে তোমালোকে এনেকৈ যদি মনত নাথাকে লখাগু কষাগু তোমালোকৰ মনত নাথাকিব নাথাকিব পাৰে গতিকে প্ৰথম কথা আমি কি কৰিম চাৰি পেকেট এক আৰু তিনি পেকেট চাৰি কি কৰিম এইটোক আমি এইটো দি ইনটো কৰিম অৰ্থাৎ এই যি দটা ভগ এইটো ভগ্নাংশক আমি কি কৰিম ইয়াৰ ঘৰটোলৈ ইনটো কৰিম আৰু এই ভগ্নাংশটোক আমি ইয়াৰ ঘৰটোলৈ ইনটো কৰিম ইয়াৰ হৰ কিমান আছে এইটো ভগ্নাংশ কিমান ওৱান বাই ফ'ৰ এইটোক কৰিম এইটোৰে আৰু এইটোক কৰিম এইটোৰে আচ্ছা প্ৰথমতে এইটোক কৰি লওঁ চাৰি ভাগেৰে একো ইনটু চাৰি ভাগেৰে একক ইনটু কৰিলে কিমান হ'ব তোমালোকে চোৱা চাৰি ভাগেৰে একক কিমান তিনি ইয়াতে তিনি আছে গতিকে সৰুক যিহেতু কৰোঁ আমি ল'ব কৈ সেইহেৰে কৰিম তিনি তিনি তাৰপিছত কি হ'ব এইটো কৰিলে থ্ৰী বাই টুৱেল্ভ হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে কিমান আছে ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইনটু ইয়াতে কি কৰিম ফৰেদি কৰিম অৰ্থাৎ ইয়াৰ হৰটোৰে কৰিম আৰু তলত যিহেতু কৰিম ওপৰতে সিহঁতে কৰিম বাৰ ষোল্ল এতিয়া তোমালোকে দেখা পালা বাৰ ভাগত তিনি আৰু বাৰ ভাগত ষোল্ল হৈ গ'ল দুটাৰ হৰ একে হৈ গ'ল দুটাৰ হৰটো যদি একে হৈ গ'ল তোমালোকে দেখিবা যে হৰটো যদি একে হৈ গৈছে তোমালোকে চোৱা ইয়াৰ মাজত কেইটা সংখ্যা আমি অতলৰটো নাচাওঁ অবৰটো চাম থ্ৰী এণ্ড ছিক্সটিন থ্ৰী আৰু ছিক্সটিনৰ মাজত কিমানটা সংখ্যা হ'বা তুমি থ্ৰী এণ্ড ছিক্সটিনৰ মাজত মে বি থাৰ্টিনটা সংখ্যা আছে গতিকে তুমি তেৰটা উলিয়াব পাৰিবা যদি তোমালোকক ত্ৰিছটা সংখ্যা উলিয়াব দিয়ে ধৰি লোৱা ত্ৰিছটা সংখ্যা দি দিলে বিছটা সংখ্যা দি দিলে ইয়াতেতো নলাব তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা ইয়ালত এগেইন ইনটো কৰিব লাগিব এইটোক দুইৰে ইনটো কৰিবা ফৰ্টিন তিনি দুগুণ ছিক্স গতিকে ইনটো এইটো কি কৰিম এইটোকো টুৰে ইনটো কৰিম এইটো হ'ব আঠাইছ চৌব্বিছ ইয়াৰ মাজত কেইটা সংখ্যা পাবা ছিক্স আৰু টুৱেণ্টি এইট হৈ গ'ল এইবাৰ ছিক্স আৰু টুৱেণ্টি এইটৰ মাজতো কেইটা সংখ্যা পাবা ছিক্স আৰু টুৱেণ্টি এইটৰ মাজততো টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছিক্স আৰু টুৱেণ্টি এইটৰ মাজত কিমান চৰি টুৱেণ্টি টু সংখ্যা পাবা হয়নে নহয় বাইছটা সংখ্যা পাবা গতিকে আমি আৰু ইয়াত যদি ইনটো কৰোঁ আৰু বাঢ়ি যাব এনেকৈ আমি যিমান সংখ্যা লাগে ইমান সংখ্যা উলিয়াব পাৰিম ইয়াতে একো অসুবিধা নাই গতিকে তুমি যিমান সংখ্যা লাগে উলিয়াবা যিমান লাগে তুমি উলিয়াই দিব পাৰিবা গতিকে আমি এনেকৈ পৰিমাণ সংখ্যাবিলাক নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ মাজত আমাক যিমান সংখ্যক পৰিমাণ সংখ্যা লাগে আমি সিমান সংখ্যক পৰিমাণ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম আৰু এইটোত আমাৰ একো অসুবিধা নাই এতিয়া তোমালোকে আহিব পাৰে যে এতিয়া এনেকৈ দিলেতো তোমালোকে পাৰি গ'লা এইটো পৰিমাণ সংখ্যা হয় নে নহয় তোমালোকে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা এইটোতো অসুবিধা নাই যে তোমালোকৰ এইটো এটা পৰিমাণ সংখ্যা গতিকে অসুবিধা একোৱেই নাই এতিয়া তোমালোকৰ কেনেকৈ গম পাবা যিকোনো এটা দশমিক সংখ্যা দিয়া থাকিলে পৰিমেয় সংখ্যা হয় নে নহয় কেনেকৈ গম পাবা যে দশমিক সংখ্যাটো চাই কেনে তোমালোকে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবানে যে এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা বা পৰিমেয় সংখ্যা নহয় পাৰিবা নেকি যিকোনো এটা দশমিক সংখ্যা ধৰি ল'লোঁ মই এটা সংখ্যা দিছোঁ তোমালোকক six point one four one four five six এইটো কি সংখ্যা ওৱান ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স দুই নম্বৰ আমি আৰু এটা সংখ্যা লিখিছোঁ six point one nine one nine one nine এইটো এটা সংখ্যা তাৰপিছত আৰু এটা সংখ্যা দিছোঁ ছিক্স পইণ্টে লিখিছোঁ ছিক্স ফ'ৰে আমি লিখি আছোঁ ছিক্স পইণ্ট ফাইভ ছিক্স এইটো এটা পৰিমাণ এইটো এটা সংখ্যা এইকেইটা কোনকেইটা কোনটো ইয়াৰে পৰিমাণ সংখ্যা আৰু কোনটো পৰিমাণ সংখ্যা নহয় কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম পৰিমাণ সংখ্যা হ'ব লাগিলে কি কি সংখ্যা হ'ব লাগিব ইয়াৰ কিবা গুণ থাকিব লাগিব কোনবিলাক পৰিমাণ সংখ্যা হ'ব আৰু কোনবিলাক পৰিমাণ সংখ্যা নহ'ব আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম তাৰ কাৰণে সহজ পদ্ধতি কি আমি তালৈকে আহিম প্ৰথম কথা প্ৰথম কথা তোমালোকে চোৱা প্ৰথম কথা তোমালোকে লক্ষ্য কৰা যে কি মই ইয়াতে কৈছোঁ যে কোনবিলাক পৰিমাণ সংখ্যা যিবিলাক সংখ্যা কি হয় দশমিকৰ পাছত দশমিকৰ আগততো ডাইৰেক্ট থাকিলেতো সেই পৰিমাণ সংখ্যাই যদি দশমিকৰ পাছত সংখ্যা থাকে বাকী যিবিলাক ধৰি লোৱা ইয়াতে আমাৰ কি আছিল থ্ৰী আছিল টু আছিল থ্ৰী আছিল গতিকে টু থ্ৰী কি সংখ্যা আছিল পৰিমাণ সংখ্যা আছিল ইয়াত দশমিকৰ পাছত কি আছিল জিৰ' জিৰ' জিৰ' জিৰ' হ'ব পাৰে ইয়াতে কি হ'ব পাৰে টু পইণ্ট জিৰ' জিৰ' হ'ব পাৰে গতিকে এইবিলাক এনেও পৰিমেয় সংখ্যা বা ভগ্নাংশবিলাক আমি ডাইৰেক্ট কৈ দিব পাৰিছোঁ এইবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা ধৰি ল'লোঁ আমি এইটো কি six one point four one six point one four five six এইটো কি সংখ্যা প্ৰথম কথা চোৱা যদি এটা ভগ্নাংশৰ পাছত ই যদি ষ্টপ হয় ক'ৰবাত যদি টাৰ্মিনেট হয় টাৰ্মিনেট টাৰ্মিনেট মানে কি এটাই যদি ৰখি যায় অৰ্থাৎ এইটো টাৰ্মিনেট হৈছে ইয়াতে চোৱা ইয়াৰ পাছত একো ওলোৱাই নাই ইয়াৰ পাছত আমি দত দত দিয়া মানে মানে কি ইয়াতে শেষ হৈছে যিকোনো ভগ্নাংশটো হৈছে নে নাই ইয়াতে শেষ গতিকে ইয়াতে যদি শেষ হৈ যায় ইয়াৰ পাছত যদি একো নাথাকে অৰ্থাৎ ই যদি টাৰ্মিনেট হয় শেষ হৈ যায় শেষ হয় শেষ হয় তেতিয়াহ'লে ই কি হ'ব শেষ হয় তেতিয়াহ'লে ই কি হ'ব পঢ়িমেই সংখ্যা যদি ৰিপিটেড হয় ৰিপিট মানে কি যিকোনো এটা চিকুৱেঞ্চত নহ'লে যিকোনো এটা সংখ্যা ৰিপিট হৈ থাকে এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পাছত ধৰি লওক one nine one nine one nine কি হৈছে ওৱান নাইনটো ৰিপিট হৈ আছে বাৰ বাৰ এই ওৱান নাইনটো যদি ৰিপিট হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ই কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব কি কি পালোঁ যদি শেষ হয় নিৰ্দিষ্ট যদি শেষ থাকে টাৰ্মিনেট থাকে তেতিয়াহ'লে ই কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব যদি আৰু কি হয় ইয়াৰ পাছত যদি যিটো ভগ্নাংশৰ পাছত সংখ্যা আহিব ই যদি ৰিপিটেড হয় এটা ছিকুৱেঞ্চত নিৰ্দিষ্ট ছিকুৱেঞ্চত হ'ব লাগিব কিন্তু একেবাৰে একে ছিকুৱেঞ্চত এনেকুৱা নহয় যে বেলেগ বেলেগ হ'ব তেতিয়া এই ভগ্নাংশটো কি হ'ব পৰিমেয় হ'ব যদি এয়া এনেকুৱা হয় যে ওৱান ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ইয়াৰ পাছত আৰু এনেকৈ যি টি আহি আছে six seven nine five four three এনেকৈ আহি আছে ই শেষ হোৱা নাই এই কি আহিছে আমি নাজানো ইয়াৰ কোনো ছিকুৱেঞ্চ নাই ইয়াৰ পাছত কি হ'ব আমি গম নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কি ক'ম অপৰিমেয় সংখ্যা ই পৰিমেয় সংখ্যাত নপৰে প্ৰথমটো কথা ই পৰিমেয় সংখ্যাত নপৰে এইবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব যিবিলাক ছিক্স পইণ্ট ধৰি লোৱা one nine two two two two যদি এনেকৈ আছে টু টু কি হৈ আছে ইয়াৰ পাছত ৰিপিট হৈ আছে গতিকে ই কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব টু টু ৰিপিট হৈ আছে ধৰি লোৱা ইয়াতে এটা ভগ্নাংশ লিখিছোঁ কি ছিক্স পইণ্ট ছিক্স পইণ্ট কি লিখিছোঁ nine nine nine nine nine গতিকে কি হৈছে ই ৰিপিট হৈ আছে বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ আছেনে নাই ই ৰিপিট হৈ থাকিলে কি হ'ব ইয়াৰ ভগ্নাংশৰ পাছত যদি ইয়াৰ মানবিলাক ৰিপিট হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ই কি হ'ব পৰিমীয় সংখ্যা হ'ব আৰু যদি ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব এইবিলাক গতিকে যদি ৰিপিট নহয় কি হ'ব ইৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব ৰিপিট মানে কি ৰিপিট নহ'বও পাৰে কিন্তু এটা সময়ত যদি শেষ হৈ যায় ধৰি লওক one four five six nine ইয়াৰ পাছত আৰু জিৰ' পাইছোঁ ইয়াৰ পাছত আমি ইয়াক কি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু পঢ়িবই নোৱাৰোঁ জিৰ' পাই গৈছোঁ ইয়াতে শেষ তেতিয়াহ'লে ই পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব কিন্তু যদি আমি এক ডট ডট ডট দি যাওঁ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পাছত যদি আৰু সংখ্যা পাই থাকোঁ শেষ নহয় নিৰ্দিষ্ট ছিকুৱেঞ্চো নাই তেতিয়া ই হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা প্ৰথমতে পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয়ৰ কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা কি বুজি পালা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে সৰু এটা আভাস পাই গ'লা আৰু অপৰিম সংখ্যাৰ বিষয়ে আমি অলপ পাছত আৰু দুটা সংখ্যাৰ মাজত কেনেকৈ অপৰিম সংখ্যা ওলায় ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িম প্ৰথম কথা প্ৰথমতে পৰিমাণ সংখ্যা তোমালোকে কেনেকৈ উলিয়াই কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে এই বিষয়ে হয়তো তোমালোকৰ সাম্য জ্ঞান হৈ গৈছে আৰু এই একেবাৰে ইজি প্ৰক্ৰিয়া এইবিলাকত ইজি ধৰণে আমি শিকিছোঁ যে পৰিমাণ সংখ্যা কেনেকৈ উলিয়াম মই একদম ভালকৈ তোমালোকক বুজাই দিছোঁ যে পৰিমাণ সংখ্যা কেনেকৈ উলিয়াম আৰু অপৰিমাণ সংখ্যা কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া আমি অপৰিমাণ সংখ্যাৰ বিষয়ে উলিয়াম তাৰপিছত আমি নাম্বাৰ লাইনত কেনেকৈ সংখ্যাবিলাক যিবিলাক আমাৰ সংখ্যা আছে পৰিমেয় হওক অপৰিমেয় হওক চব সংখ্যাক আমি নাম্বাৰ নাইনত বহাব পাৰোঁ আৰু এই বিষয়ে আমি পঢ়িম আৰু তাৰপিছত মই ক্লাছ নাইনৰ কিছুমান কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু তাৰপিছত আজিৰ আমাৰ এই যিটো ভিডিঅ' আমি সমাপ্ত কৰিম তোমালোকক কৈ দিওঁ যে ইয়াৰ পিছত আৰু কিছুমান জটিল মেথছ আছে এই বিষয়ত সংখ্যা পদ্ধতিত আৰু জটিল মেথছ আছে যাক আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা ইয়াক কৰিম কাৰণ অলৰেডি এই ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈছে আৰু তোমালোকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো কিমান দীঘল এইটো লৈ চোৱা নাই যাতে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিছোঁ আৰু বাৰ বাৰ তোমালোকে দেখিছা যে কি মই প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে মই বহুকেইটা উদাহৰণ দি বুজাই দিছোঁ তোমালোকক যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা বস্তুটো তোমালোকৰ যাতে বুজাত প্ৰব্লেম নহয় আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে তোমালোকে মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰা যে কুৱেশ্যন দিব পাৰা যে কেনেকৈ হয় মই তোমালোকক এইবিলাক কুৱেশ্যন একেবাৰে ভালকৈ বুজাই দিম এতিয়া আমি কি আহিম যে পৰিমেয় সংখ্যা তোমালোকে কি গম পাই গ'লা যিবিলাক সংখ্যা কি ভগ্নাংশ হয় সেইবোৰ হ'ল পৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক হ'ব মই আগতে কৈছোঁ যে যিবিলাক সংখ্যক পৰিমেয় সংখ্যা নহয় সেইবিলাক কি অপৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ যিবিলাক সংখ্যা ভগ্নাংশ নহয় সেইবিলাক অপৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া ভগ্নাংশ কোনবিলাক সংখ্যা নহয় এইটো জানিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিম প্ৰথমতে আমি জা জানিব চেষ্টা কৰিম যে কোনবিলাক সংখ্যা ভগ্নাংশ নহয় বা কোনবিলাক সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যাত আহিব পৰিমেয় সংখ্যাটো গম পাই গ'লোঁ এতিয়া কি হ'ব যদি তোমালোকে চোৱা যে প্ৰত্যেক আমি কেনেকৈ ইয়াৰ অপৰিমেয় সংখ্যা বাহিৰ কৰিম চোৱা তোমালোকে জনা যে একটোতো পৰিমেয় সংখ্যা দুইটো কি সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা তিনিটো পৰিমেয় সংখ্যা এইবিলাক চব পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু যদি তোমালোকে চোৱা যে ইয়াৰ বৰ্গমূল আছে প্ৰত্যেকটোৰে যেনে কি হ'ব ওৱানৰ বৰ্গমূল কি ৰুট ওৱান যদি কৰি দিওঁ ইয়াৰে বৰ্গমূল কি হ'ব ওৱানৰ বৰ্গমূল ওৱানেই হ'ব হয়নে নহয় টুৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব আছেনে কিবা নাই গতিকে টু টু বৰ্গমূল যদি নাই এইটো কি হ'ব অপৰিমেয় এইটো কি হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা তিনি নম্বৰত কি হ'ব ৰুট থ্ৰী ইয়াৰ কিবা পাবানে নোপোৱা গতিকে এইটো কি হ'ব অপৰিমেয় ৰুট ফ'ৰৰ কি পাবা টু পাবা গতিকে এইটো পৰিমেয় গতিকে এনেকুৱা সংখ্যাবিলাক আমি ইয়াতে নিৰ্দিষ্ট চাম যিবিলাক সংখ্যাত আমি কোনো বৰ্গমূলে নাপাম সেই সংখ্যাটোক কি বুলি ক'ম অপৰিমেয় আৰু যাৰ বৰ্গমূল পাম সেইটো পৰিমেয় প্ৰথমটো এইটো কথা আহিল তাৰপিছত আহিব দশমিকৰ ওপৰত দশমিকৰ ওপৰত কেনেকৈ আহিব আমি বহুত সংখ্যা পাম যেনে কি কি সংখ্যা পাম অলপ আগতে আমি অলপ কিছুমান কথা কৈ ওলাইছোঁ ইয়াতে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে কি যিবিলাক ভগ্নাংশ যদি দশমিক অৰ্থাৎ হৰণ কৰিলে হৰণ কৰিলে হৰণ কৰিলে ভাগ শেষ ভাগ শেষ পাম পায়েই থাকিম পায়েই থাকিম মই সহজ ভাষাত কৈছোঁ একেবাৰে পায়েই থাকিম অৰ্থাৎ শেষ নহয় হৰণ কৰিলে কি হয় শেষ নহয় যিমান কৰিলেও শেষ হৈ নাযায় নিৰ্দিষ্ট এটা পাছত কি থাকিব ওৱান থাকিব টু থাকিব পায়েই থাকিম আৰু কি হ'ব আৰু দশমিকৰ পাছত দশমিকৰ পিছত কি নহয় ই এটা চিকুৱেঞ্চত আহি নাথাকে ই এটা কি নহয় চিকুৱেঞ্চত নাহে কেনেকৈ নাহে সেইটো লাগিব এতিয়া চিকুৱেঞ্চত নাহে বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব ধৰি লোৱা এটা ভগ্নাংশ দশমিকৰ পিছত কি নহয় এই দশমিকৰ পিছত কি নহ'ব চিকুৱেঞ্চত নাহে অৰ্থাৎ কি হ'ব অপুনৰাৱৰ্তিত পুনৰাৱৰ্তিত নহয় অৰ্থাৎ কি অপুনৰাৱৰ্তিত কৈ কৈয়ে কি কথা অপুনৰাৱৰ্তিত অলতে সংখ্যাত কি হয় হৰণ কৰিলে হয় আমি ভাগে পাম নহয় কি হ'ব দশমৰ দশমিকৰ পিছত পুনৰাৱৰ্তিত হ'ব অৰ্থাৎ কি দশমিকৰ পিছত পুনৰাৱৰ্তিতৰ এই ছিষ্টেমটো কি আমি জানিব লাগিব ছিষ্টেম হ'ল এইটো ধৰি লোৱা এটা সংখ্যা কি হৈছে টু আহিছে টু পইণ্ট আমি যদি জিৰ' নাইন পালোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত আমি পালোঁ জিৰ' জিৰ' নাইন তাৰপিছত আমি পাইছোঁ ট্ৰিপুল জিৰ' নাইন তাৰপিছত আমি পাইছোঁ চাৰিটা জিৰ' নাইন এনেকৈ আহি আছে ইয়াৰ কোনো চিকুৱেঞ্চ নাই যে জিৰ' নাইনৰ পাছত জিৰ' নাইন অহা নাই জিৰ' জিৰ' নাইন আহিছে জিৰ' তাৰপাছত কি আছে ট্ৰিপল জিৰ' নাইন গতিকে এই সংখ্যাবিলাক কি হ'ব এনেকৈ দত দত কি আগুৱাই যাব ই শেষ নহয় আৰু এইবিলাক কম অপৰিমেয় সংখ্যা ধৰি লওক এটা এনেকৈ আহিছে two point one four seven nine five six seven eight five four এনেকৈ আহিছে কি আহিছে আমি গম নাপাওঁ ইয়াতে একো চিকুৱেঞ্চ নাই আছে নেকি কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট হেৰিত আহি আছে নেকি অপুনৰাৱৰ্তিত পুনৰাৱৰ্তিত হোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ই অপৰিমেয় সংখ্যা ঠিক তেনেদৰে পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত অলতা কি হ'ব নাইন পইণ্ট যদি আহে zero' nine zero' nine zero' nine zero' nine কি হৈছে জিৰ' নাইন আহি আছে অৰ্থাৎ আমি এইটো কেনেকৈ লিখাব পাৰোঁ zero' nine nine point zero' nine ওপৰত এনেকৈ বাৰ চিনটো লিখি দিওঁ গতিকে এইটো কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা ঠিক তেনেকৈ কি আহিব ধৰি লওক এতিয়া two point one four seven nine one four seven nine one four seven nine গতিকে কি হৈছে ওৱান ফ'ৰ ছেভেন নাইনটো কি হৈছে বাৰ বাৰ আহি আছে গতিকে এইটো কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা এইখিনিত কিয় প্ৰব্লেম আছে নেকি এইটো হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে এইবিলাক হ'ব অপৰিমেয় অৰ্থাৎ কি হওক পালোঁ পৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক যিবিলাকক আমি ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ দেখা মাত্ৰক আমি কৈ দিম যে এইটো কি পৰিমেয় সংখ্যা আৰু যিবিলাক ভগ্নাংশ নহয় ভগ্নাংশ নহয়বিলাক কি হ'ব এতিয়া তুমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব ভগ্নাংশ হয় নে নহয় এইটো ভগ্নাংশ আছিল নে নাছিল নে ভগ্নাংশ নহয় নে হৈ এইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব ন গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সহজ পদ্ধতি কি যে আমি ডিভাইড কৰি চাম গতিকে ডিভাইড কৰিলে যদি আমি কি পাওঁ যে দশমিকৰ য'ত দশমিকৰ পাছত যিটো সংখ্যা দশমিকৰ আগত থাকিলেতো সেই ডাইৰেক্ট পৰিমীয় সংখ্যা টু থ্ৰী এইবিলাক পৰিমীয় সংখ্যা যদি দশমিকৰ পাছত নলয় কিন্তু দশমিকৰ পিছত যদি কিবা সংখ্যা আছে তেতিয়া দশমিকৰ পাছৰখিনি লক্ষ্য কৰিম কি যে ই ক'ৰবাত শেষ হৈছে নেকি যেনে টু পইণ্ট ওৱান নাইন ই ইয়াতে মানে শেষ ইয়াৰ পিছত নাই আৰু গতিকে এইটো কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা two point four zero' four ইয়াৰ পিছত নাই এইটো পৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ কিয় ইয়াত ইয়াতে শেষ হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত একো অহা নাই আহিছে নেকি কিবা ইয়াতে শেষ হৈ গৈছে টু পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ ইয়াতে শেষ হৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ যদি চাওঁ যে এইটোত কি শেষ হোৱা নাই ইয়াৰ কি আহিছে যে ৰিমাইণ্ডাৰ ওলাই আছে ৰিমাইণ্ডাৰ মানে কি ভাগ শেষ ওলাই আহিছে গতিকে ভাগ শেষটো যদি ওলাই আহিছে কিন্তু কি হৈ আছে যে ৰিপিট হৈ আছে zero' nine zero' nine zero' nine zero' nine repeat হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ই হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চোৱা যে কি হৈছে জিৰ' নাইন আহিছে প্ৰথমবাৰ কিন্তু নেক্সট বাৰ কি হৈছে জিৰ' জিৰ' নাইন থাৰ্ড বাৰ কি থ্ৰী টাইম জিৰ' নাইন এতিয়া আহিব যে four time zero' nine four time zero' nine তাৰপিছত আহিব ফাইভ টাইম জিৰ' নাইন বা কিবা আহিব কিন্তু এইবিলাক কি এটা ছিকুৱেঞ্চত অহা নাই নিৰ্দিষ্ট এটা কি ৰিপিট হোৱা নাই অৰ্থাৎ যিবিলাক সংখ্যাত দশমিকৰ পাছত ৰিপিট হৈ থাকিব ছেইম ৰিপিট হৈ থাকিব সেইটো কি ক'ম পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু যদি ৰিপিট নহয় তাক ক'ম অপৰিমেয় সংখ্যা এইটো আটাইতকৈ গতিকে ইয়াতে নিশ্চয় কনচেপ্টখিনি শেষ হৈছে পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় এতিয়া কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে তোমালোকক দিব পাৰে কি ধৰি লোৱা এটা কুৱেশ্যন দিলে একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন যেনে দুইভাগের এক আর পাঁচ ভাগের দুই এই দুটার মাজত তুমি কি লব লাগে পাঁচটা অপরিমেয় সংখ্যা উলিয়াব লাগে কেনেকৈ লব অপরিমেয় দিব পাৰে যেনেকৈ পৰিমেয় সংখ্যা তোমালোক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে ইয়াতে অপৰিমেয় সংখ্যা দিব পাৰে গতিকে পদ্ধতিটো কি চিষ্টেমটো এইটোৱে যে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম ইয়াক ডিভাইড কৰি ল'ম দুই ভাগেৰে এক আৰু পাঁচ ভাগে দুক ডিভাইড কৰি ল'ম প্ৰথম কথা আমি জানো যে দুই ভাগের একটা কি ভগ্নাংশ গতিকে এটা পরিমেয় সংখ্যা এইটো এটা পরিমেয় সংখ্যা কিন্তু পরিমেয় সংখ্যার মাজত থাকা অপরিমেয় সংখ্যাটো নির্ণয় করব দিছে গতিকে কেনেকে নির্ণয় করিম তার কারণে আমি কি করিম দুই ভাগের একক ডিভাইড করিম যদি এক ডিভাইড করো কি হব পয়েন্ট হব জিরো হব জিরো পয়েন্ট ফাইভ হব হয় অর্থাৎ টু ভাগে ওয়ানক যদি আমি করো কি হব জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর যদি আমি পাঁচ ভাগে দুই করো কি হব পাঁচ ভাগে দুই তোমালোকে এনেকৈ ডিভাইড কৰি চাবা দুই কি হ'ব পইণ্ট বিছ ফ'ৰ জিৰ' পইণ্ট কি হ'ব জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ৰাইট কি পালোঁ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আৰু zero' point four zero' point five আৰু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ আচ্ছা জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আৰু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰৰ মাজত এতিয়া সংখ্যা ওলোৱা কি হ'ব আমি যদি ইয়াক যদি সংখ্যা ৰেখাত লিখোঁ কি হ'ব যদি তোমালোকৰ সংখ্যা ৰেখাত যদি ইয়াক লিখি দিয়া কি হ'ব যদি আমি সংখ্যা ৰেখাত ইয়াৰ মাজত সংখ্যা আছে নে নাই দেখাততো নাই মই আচ্ছা ইয়াতে কৰি দিওঁ জিৰ' পইণ্ট এইটো ফাইভ সংখ্যা দেখাত আৰু ইয়াতে কি জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ চৰি উল্টা হ'ব জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ এইফালে থাকিব আৰু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এইফালে থাকিব হয় জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ আচ্ছা ইয়াৰ পিছত কি হ'ব আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ মাজত সংখ্যা নাপাওঁ কিন্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ইয়াৰ পাছত আমি ইয়াতে কি কৰিব পাৰোঁ জিৰ' এড কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পাছত এটা জিৰ' এড কৰিব পাৰোঁ কি হৈ গ'ল জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' আৰু জিৰ' পইণ্ট ভেলু একে থাকিল zero' point four zero' zero' point five zero' গতিকে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' আৰু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ'ৰ মাজত বহুতখিনি সংখ্যা আছে আছে নে নাই আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ গতিকে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ'ৰ পাছত কি সংখ্যা হ'ব জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান এনেকৈ এতিয়া কি হ'ব জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ নাইন আচ্ছা এইবিলাকতো পৰিমেয় সংখ্যাই হ'ল কাৰণ ইয়াতে দশমিকটো শেষ হৈ গৈছে কিন্তু এইবিলাকক অপৰিমেয় সংখ্যাক লৈ কেনেকৈ লিখিম তেতিয়া আমি লিখিম এই জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ আমি কি লিখিম যে জিৰ' আটাইতকৈ সৰু কোনটো zero' point four zero' point four থাকিল জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰৰ পাছত কি হয় জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান কিন্তু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰটো পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ওৱানৰ পাছত তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট এটা লেখা কি লেখা zero' two zero' zero' two triple zero' two গতিকে এনেকৈ দত দত দিয়া এইটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা তাৰ মাজত পালোঁ তাৰপিছত কি আহিব পাৰে জিৰ' পইণ্ট কি আহিব পাৰে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ নাইন আছিলে গতিকে ফ'ৰ নাইন লেখা ফ'ৰ নাইন লেখি কি লেখা তাৰপিছত জিঅ' লৈ দিয়া তুমি four nine zero' zero' five zero' zero' five four time zero' five এইটো এটা হৈ গ'ল অপৰিমেয় সংখ্যা তাৰপিছত কি দিব পাৰা থলি লৈ তোমাক কি হ'ল যে তোমাক কি লাগে যে ইয়াতে আমি টোটেল দহটা পালোঁ যদি তোমাক কি কয় যে ত্ৰিছটা চল্লিছটা বাহিৰ কৰা বেছিকৈ পৰিমাণ সংখ্যা বাহিৰ কৰিব তেতিয়া কি কৰিবা তেতিয়া ইয়াৰ পাছত আৰু এটা যে কি হ'ল ফ'ৰ জিৰ' আৰু ইয়াতে কি হ'ব ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ জিৰ' আৰু ফাইভ জিৰ'ৰ মাজত কেইটা পাম যেনে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ'ৰ পাছত four zero' one five nine three two six seven eight five এনেকুৱা যাব পাৰে গতিকে কি পালা তুমি এইবিলাক হৈছে পৰি অপৰিমেয় সংখ্যা কেনেকৈ উলিয়ালোঁ যে প্ৰথমতে কি কৰিছোঁ দুই ভাগেৰে এক আৰু পাঁচ ভাগে দুইক আমি ডিভাইড কৰিছোঁ দুই ভাগেৰে আকৌ ডিভাইড কৰিলে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ পাইছোঁ আৰু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ পাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ মাজত আমি কি পাইছোঁ পৰিমেয় সংখ্যা নাপাওঁ গতিকে দটাৰে কি কৰিছোঁ জিৰ' জিৰ' এটা লগাই দিছোঁ তেতিয়া কি হৈছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' আৰু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' গতিকে তাৰ মাজত আমি বহুকেইটা সংখ্যা পাম গতিকে আমি তাৰ ভিতৰত প্ৰথম দুটাটো মিলাই লৈছোঁ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' আৰু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' মাজত কি zero' point four one zero' point four nine zero' point four zero' right এইটো ফ'ৰ জিৰ' ওৱান লৈছোঁ গতিকে লৈ কি কৰিছোঁ যে ইয়াক কি কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছত দশমিকবিলাক আমি কি আনিছোঁ অপৰিৱৰ্তিতৰ ওপৰত আনিছোঁ অপুনৰাৱৰ্তিৰ ওপৰত আনিছোঁ অৰ্থাৎ কি ইয়াক আমি ৰিপিট কৰা নাই ৰিপিট নকৰাকৈ পাচলখিনি আমাৰ যেনেকৈ চেনেকৈ দিছোঁ বহাই এইটো যে আমি এনে নিৰ্দিষ্ট এটা এই দিব লাগিব এইটো নহয় কিন্তু কি হ'ব লাগিব অপুনৰাৱৰ্তিত নন ৰিপিটেড হ'ব লাগিব ৰিপিট হৈ থাকিব নালাগিব তেতিয়াহে অপৰিমেয় হ'ব নহ'লে কি হৈ যাব ই পৰিমেয় সংখ্যা হৈ যাব এতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ল যে পৰিমেয় অপৰিমেয় সংখ্যা আৰু যিবিলাক নাম্বাৰ আছিলে আমাৰ যিবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবিলাক এইবিলাক তোমালোকে নিৰ্ণয় কৰিব পৰা হ'লা এইবিলাক কোনবিলাক তোমালোকক চিনি পোৱা হ'লা এতিয়া আমি কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিম আৰু কুৱেশ্যন কৰি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম কাৰণ এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত দীঘলীয়া হৈছে কাৰণ মই কনচেপ্টখিনি একেবাৰে ক্লিয়াৰ কৰি দিব যত্ন কৰিছোঁ আৰু বাকীখিনি আমি নেক্সট যিটো আমাৰ ভিডিঅ' হ'ব সেই ভিডিঅ'টোত কভাৰ কৰি দিম তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই ক্লাছ নৱমমান শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ যিখিনি আমাৰ কিতাপ এন চি আৰ টি বুকত আছে সেইখিনি কভাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাহিৰত আমি কিছুমান কিতাপৰ পৰা কুৱেশ্যন ল'ম কিন্তু সেইবিলাক আমি এক্সট্ৰা এটা ভিডিঅ'ত বনাই দিম তোমালোকক যাতে তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধা হয় এতিয়া প্ৰথমতে মই আহিছোঁ অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱান বা এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট ওৱান প্ৰথম কুৱেশ্যনটো সুধিছে কি যে শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে ইয়াক পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিনে প্ৰথম কথাটো কি যে শূন্যটো পৰিমাণ সংখ্যা হয় নে নহয় অলপ আগতে আমি এই বিষয়ে দিছোঁ যে কি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ কি হ'ব শূন্যটো পৰিমাণ সংখ্যা হয় শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয় পৰিমেয় সংখ্যা হয় কাৰণ ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰোঁ পি বাই কিউত লিখিব পাৰোঁ পি বাই কিউ বা ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাইছ তেতিয়াহ'লে তাৰে আগত মই এই কথাটো আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইয়াক কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ যেনে দুই ভাগে জিৰ' মই আগতে ইয়াক এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ ইয়াতে আমি বহুত বেছি এক্সপ্লেইন নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো দীঘল যাব গতিকে এইবিলাক কি এনেকৈ ইয়াক প্ৰকাশ কৰিব পাৰি গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৈছোঁ পি বাই কিউ শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকক দিছে কি দিছে যে তিনি আৰু চাৰিৰ মাজত থকা ছটা পৰিমাণ শিক্ষা নিৰ্ণয় কৰা তিনি আৰু চাৰি তিনি আৰু চাৰি থ্ৰী এণ্ড ফ'ৰৰ মাজত থকা চাৰি ছটা কি উলিয়াব দিছে ৰেচনেল নাম্বাৰ উলিয়াব দিছে প্ৰথম কথা ইয়াতে মই বহুতটা বহুকেইটা পদ্ধতি দিছোঁ কিন্তু ইয়াতে মই এটা পদ্ধতিতে দি দিছোঁ তোমালোকক বাকী তোমালোকৰ মন গ'লে বেলেগ পদ্ধতিকেইটাত তাতে বাহিৰ কৰিবা আগতে মই এইকেইটা শিকাই দিছোঁ গতিকে তিনি আৰু চাৰিৰ মাজত কি হ'ব তোমালোকে চোৱা তিনি মানে কি তিনি তলত কি আছে ওৱান আছে হেন কি আছে চাৰি তলত কি আছে ওৱান ৰাইট গতিকে কি হ'ল ওৱান ভাগে তিনি আৰু ওৱান ভাগে চাৰি বা এক ভাগে তিনি বা এক ভাগে চাৰি ইয়াক আমি কি কৰিম এক ভাগে তিনি আমাক কেইটা উলিয়াব দিছে টোটেল ছয়টা দিছে গতিকে কি কৰিম সাতে দিনটো কৰি দিম কিমান হ'ল সাত তিনি গুণ একৈছ সাত এক গুণ সাত চাৰি ভাগে এক ইণ্টু কেইদিন এইটো কৰিম এইটো হাতেদি কৰিম এগেইন সাত গুণ আঠাইছ সাত এগুণ সাত চাবা এইটো সদায় আমি ইয়াতে কিয় ওৱান ওৱান হৰটো একে আছে সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট কৰিছোঁ নহ'লে তোমালোকৰ প্ৰথমতে হৰটো একে কৰি ল'ব লাগিব য'ত আমি আগতে শিকাই দিছোঁ এই বিষয়ে গতিকে কি আৰু সাত ভাগে একিছ আৰু সাত ভাগে আঠাইছ হয় গতিকে ইয়াৰ মাজৰ পৰিমাণ কোনবিলাক হ'ব সাত ভাগে বাইছ সাত ভাগে তেইছ সাত ভাগে চৌব্বিছ সাত ভাগে পঁচিছ সাত ভাগে ছাব্বিছ আৰু সাত ভাগে সাতাইছ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছয়টা পৰিমাণ সংখ্যা ওলাই গৈছে গতিকে এইখিনি তিনি নম্বৰটো তিনি নম্বৰটো ছেইম মেথছ তোমালোকে এইটো ফ'ৰত ট্ৰাই কৰিবা তিনি নম্বৰটো একে ইয়াতে ভগ্নাংশ দি দিছে তোমালোকক পাঁচ ভাগে তিনি আৰু এটা ভগ্নাংশ দিছে তোমালোকক কিমান পাঁচ ভাগে চাৰি গতিকে এইটো নিশ্চয় পাৰিবা প্ৰথমতে ইনটো কৰিবা কেইটা ওলাব দিছে পাঁচটা দিছে গতিকে ছয় দি ইনটো কৰি দিবা ছয় দি ইনটো কৰিলে তোমালোকৰ একেবাৰে সহজ হ'ব এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক গোটেইকেইটা মই কৰি দিলে তোমালোকে হোমৱৰ্ক নকৰিবা নহয় গতিকে গোটেইকেইটা মই কৰি নিদিওঁ ইয়াত গতিকে যিকেইটা সম্ভৱ সেইকেইটা মই কৰি দিছোঁ চাৰি নম্বৰত কি আছে চাৰি নম্বৰত তোমালোকক কেইটামান উক্তি দিছে আৰু উক্তিকেইটা তোমালোকক কি কৰিব দিছে সত্য নে অসত্য লিখিব দিছে যেনে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা এইখিনি আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছিলোঁ একদম যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া আৰু যদি ষ্টাৰ্টিংটো তোমালোকে ভালকৈ চাইছা এইকেইটা এনচাৰ কৰিব পাৰিবা যেনে প্ৰথমটো কি দিছে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয় প্ৰতিটো নেচাৰেল সংখ্যাই কি হয় এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয়নে নহয় পূৰ্ণ সংখ্যাটো চববিলাক আছিলে <clears throat> পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবিলাক জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবিলাক ওৱান টু থ্ৰী এইবিলাক গতিকে আমি কি কৰিছিলোঁ নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি কৈছিলোঁ এন এ ডিত নোট কৰিছিলোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যা গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবিলাক আছিল ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ এইবিলাক আছিল আৰু তোমালোকক হ'ল নাম্বাৰ কোনবিলাক আছিল জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এইবিলাক গতিকে তোমালোকে কি পালা যে যিহেতু এনেকুৱা পাইছোঁ ডট ডট ডট গতিকে কি হ'ব প্ৰথমটো ট্ৰু এক নম্বৰটো কি হ'ব ট্ৰু দুই নম্বৰটো কি দিয়া আছে দুই নম্বৰটো দিয়া আছে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা আচ্ছা এন পালোঁ ডব্লিউ পালোঁ অখণ্ড সংখ্যা কি আছিল জেড আছিলে জেড কোনবিলাক আছিলে জেডত কি আছিলে মাইনাছ সংখ্যাবিলাক আছিলে আছিলে নাছিলে আছিলে minus one minus two minus থ্ৰীও আহিছিলে ইয়াৰ লগত আৰু কি আহিছিলে জিৰ' আহিছিলে ওৱান আহিছিলে টু আহিছিলে এই চববিলাক আহিছিলে অৰ্থাৎ এই এন ডব্লিউৰ লগত প্লাছ কি হৈছিলে মাইনাছ সংখ্যাবিলাক এড হৈছিলে নিগেটিভ সংখ্যাবিলাক গতিকে তোমালোকক কি দিছে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যাটো মাইনাছো আছে গতিকে এইবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব নেকি হ'ল নাম্বাৰ হ'ব নেকি নহয় গতিকে এইটো কি হ'ব ফল্ছ তাৰপিছততো কি দিয়া আছে প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা প্ৰতিটো পৰিমেয় প্ৰতিটো ৰেচন নাম্বাৰ ৰেচন নাম্বাৰ কোনবিলাক আছিলে ৰেচন নাম্বাৰ আমি কিউ ডিট নোট কৰিছিলোঁ ৰেচন নাম্বাৰ কোনবিলাক যে ৰেচন নাম্বাৰৰ ভগ্নাংশবিলাক আছিলে তিনি ভাগেৰে তাৰ উপৰি এইবিলাকো আছিলে মাইনাছ ওৱানো হ'ব মাইনাছ টুও হ'ব জিৰ' হ'ব ওৱানো হ'ব এইবিলাকো আছিলে গতিকে কি কৈছে প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা কি পূৰ্ণ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা মানে কি হ'ল নাম্বাৰ গতিকে হল নাম্বাৰ হ'ব নেকি মাইনাছ এইবিলাকে নাহে এইকেইটাটো ইয়াতে নাই আছে নেকি ইয়াতে জিৰ'ৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে জিৰ'ৰ পৰা ওৱান টু থ্ৰী গতিকে এইকেইটাটো ইয়াতে নাহে গতিকে এইটো কি হ'ব তিনি নম্বৰটো ফল্চ ৰাইট ফল্চ ইয়াৰ পিছত আমাক কুৱেশ্যন দিছে ওৱান পইণ্ট টুত কুৱেশ্যন দিছে কেইটামান ওৱান পইণ্ট টুটো ইয়াকে প্ৰথমতে প্ৰতিটো অপৰিমেয় সংখ্যা এটা বাস্তৱ সংখ্যা বাস্তৱ সংখ্যা কি বাস্তৱ সংখ্যা হৈছে ৰিয়েল নাম্বাৰ গতিকে প্ৰতিটো অপৰিমেয় সংখ্যা হয় পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় গোটেই সংখ্যাবিলাক লগ হৈ কি হৈছে বাস্তৱ সংখ্যা হৈছে গতিকে টু পইণ্ট ওৱানৰ তোমাৰ এক নম্বৰটো কি হ'ব ট্ৰু হ'ব ৰাইট ট্ৰু হ'ব তাৰপিছত কি দিছে সংখ্যা ৰেখাই সংখ্যা ৰেখাৰ প্ৰতিটো বিন্দুৱে এম আৰ্হিৰ য'ত এম এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা প্ৰতিটো কেনেকৈ এম হ'ব সংখ্যা ৰেখাৰ প্ৰতিটো বিন্দুত কি থাকে মাইনাছো থাকে গতিকে মাইনাছো থাকে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু সংখ্যা দেখা তেতিয়া জিৰ' থাকিলে ওৱান টু এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হয় হয়নে নহয় গতিকে এইবিলাক কি হ'ব সংখ্যা ৰেখা গতিকে সংখ্যা ৰেখাৰ প্ৰতিটো বিন্দু যদি মাইনাছটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব লাগিব গতিকে মাইনাছটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যাত কি হ'ব নোৱাৰে ৰুটটো হ'ব নোৱাৰে ৰুটৰ পৰাতো মাইনাছ পাব নোৱাৰোঁ হয়নে নহয় গতিকে আমি কি কৰিম প্ৰতিটো সংখ্যাই কি হ'ব নোৱাৰে এম এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'লে এমটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই হ'ব লাগিব ওৱান টু থ্ৰী হ'ব লাগিব গতিকে প্লাছৰ পৰা আমি মাইনাছ কেনেকৈ পাম নাপাম ন গতিকে এইটো কি হ'ব দুই নম্বৰটো ফল্ছ দুই নম্বৰটো হ'ব ফল্চ তিনি নম্বৰটো কি আছে প্ৰতিটো বাস্তৱ সংখ্যাই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি কৈছে প্ৰতিটো বাস্তৱ সংখ্যাই অপৰিমেয় সংখ্যা নহয় কাৰণ কি প্ৰতিটো বাস্তৱ সংখ্যাই যদি অপৰিমেয় সংখ্যা হ'বই বাস্তৱ সংখ্যাত কি কি আছিলে পৰিমেয় আছে অপৰিমেয় আছে গতিকে বাস্তৱ সংখ্যা কি বস্তু ৰিয়েল নাম্বাৰ কি কি আছিল ৰিয়েল নাম্বাৰ কি কি লগ হৈ হয় পৰিমেয় অপৰিমেয় হয়নে নহয় আৰু ইৰেচনেল পৰিমেয় সংখ্যা আৰু কি বুলি কয় পৰিমেয়ৰ অপৰিম সংখ্যা লগ হয় বাস্তৱ সংখ্যা হয় গতিকে ইয়াতে এইটো হ'বই নোৱাৰে হয়নে এইটো সম্ভৱে নহয় গতিকে কি হ'ব তিনি নম্বৰটো এইটো ফল্চ এইটো হ'ব এইটো হ'ব ফল্চ তাৰপিছত কি আছে তাৰপিছত আমি আহিম কি নেক্সট কুৱেশ্যন যি দুই সকলো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গমূল অপৰিমেয়নে যদি নহয় তেনেহ'লে এটা সংখ্যাৰ উদাহৰণ দিয়া যাৰ বৰ্গমূল এটা পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে উদাহৰণটো অসংখ্য আছে যেনে আমি বৰ্গমূল কি ল'ব পাৰোঁ ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এটা লৈছোঁ ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা কি লৈছোঁ নাইন কি দিছে বৰ্গমূল ইয়াৰ নাইনৰ বৰ্গমূল কিমান থ্ৰী হয়নে নহয় গতিকে কি হ'ল গতিকে কি হ'ব সকলো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গমূল অপৰিমেয় নহয় কাৰণ ই এটা পৰিমেয় সংখ্যা থ্ৰীটো পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে থ্ৰী এটা পৰিমেয় সংখ্যা যদি নহয় তেনেহ'লে এটা উদাহৰণ দিব দিছোঁ আমি উদাহৰণ দি দিছোঁ যে নাইন এটা কি নাইন এটা হৈছে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু থ্ৰী হৈছে ইয়াৰ বৰ্গমূল গতিকে কি হ'ব থ্ৰী হৈছে বৰ্গমূল থ্ৰী হৈছে বৰ্গমূল গতিকে কি এই ক্ষেত্ৰত এইটো পাই গ'লোঁ বাকী তোমাক দিছে নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে তিনি নম্বৰ সংখ্যা ৰেখাত তোমাক ৰুট ফাইভক বহুৱাব দিছে কিবা দিছে এইবিলাক আমি ইয়াৰ পিছৰ যিটো পাৰ্ট আছে এইখিনিত আমি জামিতি লোৱা নাই কাৰণ এইটো জামিতিৰে দেখুৱাব লাগিব তোমালোকক ভালকৈ গতিকে জামিতিটো দেখাই দিম আৰু পিছত এইখিনি প্ৰুভ কৰিম মই <clears throat> তোমালোকে কি কৰিবা যদি তোমালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকে ইয়াৰ বাহিৰতো তোমালোকে যদি বাহিৰা কুৱেশ্যনো থাকে তোমালোকে সেইখিনি মোক চেণ্ড কৰিবা তোমালোকে কি কৰিবা যে কমেণ্টত দি দিবা মোক আৰু মই এই যিখিনি কমেণ্টত দি দিবা তোমালোকক সেইখিনি মই নেক্সট যেতিয়া আহিব তেতিয়াহ'লে বেক কৰি দিম তোমালোকক দি দিম এতিয়া তোমালোকৰ কাম কি যে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তোমালোকে কি কৰিবা লাইক কৰি দিবা এটা আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা যে কি কোনখিনি বেয়া পাইছা কোনখিনি ভাল পাইছা কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া মোক জনাবা যে ভিডিঅ'খিনিত এইখিনি বেয়া হৈছে মই সেইখিনি নেক্সট ভিডিঅ'টো শুদ্ধ কৰিব পাৰিম হয়নে নহয় গতিকে তোমালোকে এইখিনি জনাই দিবা আৰু যিখিনি তোমালোকৰ প্ৰব্লেম থাকে সেইখিনিও তোমালোকে জনাবা মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক চল্ভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম তোমাৰ যিমান পাৰোঁ তোমালোকৰ কাৰণে মই হেল্প কৰিম আৰু তোমালোকে এইখিনি কৰি দিবা মই নেক্সট দশমমান শ্ৰেণীৰ গণিতৰ ওপৰত প্ৰথমটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ আৰু বহুত জল্দি এইটো আপলোড হৈ যাব দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত আৰু তোমালোকৰ এই বাকী যিখিনি থাকিল নাইন নৱমমান শ্ৰেণীৰ এইখিনিও মই এই অতি জল্দি অৰ্থাৎ চাৰি পাঁচদিনৰ ভিতৰত আপলোড কৰি দিম অ'কে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া আৰু ভালকৈ পঢ়ি তোমালোকৰ ৰিজাল্টটোৰ কাৰণে তোমালোকে যত্ন কৰা এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আৰু বাকী আমাৰ যি চেনেল আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমাৰো ভাল লাগিব তোমালোকে যেতিয়া কিবা এটা পোৱা বুলি গম পাম তেতিয়া আমাৰ নিশ্চয় ভাল লাগি থাকিব বাকী বাই বাই ধন্যবাদ